Para insertar las citas y generar la bibliografía es necesario tener instalado el complemento Mendeley Site de Microsoft Word. Selecciona el estilo bibliográfico que utilizarás en tu trabajo desde la opción Citation Style y haz clic en el botón Update Citation Style. Si el estilo que necesitas no se encuentra en esta lista, haz clic en Select Another Style y búscalo en la pantalla siguiente. Veamos un ejemplo de cómo insertar citas utilizando el estilo APA. En el apartado References de Mendeley Site, selecciona la referencia que quieras citar y haz clic en el botón Insert Citation. Automáticamente se insertará la cita en el formato del estilo APA. Cuando haces una cita literal, tienes que indicar la página de donde has extraído la información original. Para ello, haz clic sobre la cita en Mendeley Site y en la pantalla siguiente añade el número de la página correspondiente. Guarda los cambios. Si incluyes a los autores dentro del texto, solo tienes que indicar el año entre paréntesis. Para ello, selecciona la cita en Mendeley Site y en la pantalla siguiente marca la casilla Suppress Author. Al final del trabajo, genera la lista de referencias seleccionando la opción Insert Bibliography en el apartado More. Con este finaliza la serie de vídeos sobre el programa Mendeley. Recuerda que en la web de la biblioteca tienes la guía de uso para ampliar la información y resolver dudas sobre el funcionamiento del programa.